皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日は九死に一生の出来事があったのでちょっとそれをお伝えしていこうと思います、えー、福岡の皮膚科さんに初めて向かう時に、まあ、Google マップを使用して、えー、行ったんですが線路があったんですね線路踏切があったんですねで 日常的にというか踏切を渡ることは初めてではなかったんですけどそこの踏切がカーブになってるところに踏切があるっていう踏切だったんです。で車椅子の人たちの教えとしてなんですが段差とか溝を渡る時っていうのは基本的にその溝とか段差に対して 前輪を垂直に車椅子を垂直に入れて渡りましょうねっていうのがあるんです、まあ、そうじゃないと前輪が溝にはまったり段差に引っかかったりするからっていうのがあるんですよねで、えー、まあ、そのキャスター上げキャスター上げ見えるかなこんな感じでこうキャスター上げをしながら渡るんですけど 私キャスター上げをしてこうやって渡るキャスター上げをしながら渡るっていうことがちょっと私はできないのでそうやって普段は言ってるんですがカーブをしてるためにどうしても片輪は線路の水に対して垂直に入らなかったんですよね。でもう片輪がはまってしまいました前輪がはまっちゃってやばいなって思ってもう一回キャスター上げをして脱出はできたんです。で帰りも もうその道しかその時は分からなかったので、えー、同じ道を通って帰った時により慎重にもう絶対引っかかんないぞっていうくらいより慎重に行ったんですがまた引っかかっちゃって溝に入っちゃって同じように、えー、キャスター上げをして脱出しようと思ったら今度後輪もはまってしまったんです。右の前輪とも右の後輪もはまっちゃうとどうしても自力脱出っていうのは難しくて もうどうしようどうしようっていう時に車が通って車の人に「すいません助けてください」っていうふうにこう手を振って声を出してでちょうど反対側の車線からも自転車に乗ったおじいちゃんとまた車の方がいらしてもうおじいちゃんに「すいませんすいません助けてください」って言ってでおじいちゃんが駆け寄ってきてくれてただ 両方ハマってるのでどういう風に持ち上げてどういう風に脱出することが正解なのか私も分からなかったしおじいちゃんもこう力があるわけではないので、えー、難しくて本当に2人で「えいえい!」みたいな「えい!」みたいな感じでやってやっと抜け出せたっていうことがありました。その時にええ、キン観光、電車が来る合図が鳴らなかったのでよかったんですけどもし そこに誰もいなかったら誰も通らなかったら私緊急ボタンを押しに行くこともできないんですなのでもう電車が来たらどうしてたらよかったんだろうってすごい考えましたもう車椅子を捨てて這いつくばってでも線路の外に出なきゃいけないなとか何が正解かわからないくらいすごく怖かった思いをしました。 で、まあ、これを踏まえてではないんですが山形の生活と福岡の生活を半々でするようになって思ったのが山形だと基本的には私車生活なので目的地まで車に行くただ福岡はあ、まあ、センターの往復もそうですし家の周りの買い物はやっぱり自分の自走で行くので怪我をする危ない思いをする確率っていうのはやっぱり高くなるなって思いました 段差を超えることも100%うまくできればいいんですけどやっぱり失敗してしまう時もあるのでそういう時はこの前も段差に引っかかって吹っ飛んで地面に落下して、周りの方々に助けてもらったっていうこともありましたしあと道ですね、えー、やっぱ歩いてると気づかないんですが結構凸凹であとアスファルトの種類でも違います。 こんな感じで、えー、舗装の仕方アスファルトの道の舗装の仕方によってガタガタが違うのでガタガタが嫌だっていうことだけではなくてガタガタすると私の場合はすごあの形勢もめちゃくちゃ出てきますしあとどんどんどんどん自分の座ってるポジションっていうのが崩れてきて車椅子から落ちそうになることも結構ありますなのでできるだけガタガタしない道を通りたい やっぱりこう点字ブロックとかっていうのも視覚障害の人にはとても大切なものですが車椅子の人たちにとっては結構大変滑ったりするので結構大変です。だからそこがうまく 素材とか何かいい方法ないかなっていうのはめちゃくちゃ思いますね。うん、その交差点のところに結構ボコボコの点字ブロックがあるのでそこを渡る時ってちょっと大変なんですけど ところだとちゃんと車椅子のタイヤだけが通れるようにこうカットされてたりっていうのもあるのでなんかこううまく視覚障害の人たちにもちゃんと安全にそして車椅子の人たちのためにも何かいいそういう解決方法っていうのがあってくれたら嬉しいなって思いましたで、まあ、その、まあ、皆さんにお願いというか知ってほしいっていうわけじゃないですけど普段すれ違う時とか車椅子を見かけた時とか その蛇行運転してるなって <laughs> もしかしたら思う方もいるかもしれないんですけどやっぱそれは段差を避けたり道を避けいい道にこう行こうとしたり私たちってめちゃくちゃ道見てるんですよねどの道が安全なのかどれくらいの段差の高さなのかっていうのを見極めながら走ってるので結構疲れます個人的には結構疲れますなので こう蛇行運転してるんじゃなくて道を選んでるんだなって思って見ていただいたり細い道をすれ違う時とかどっちに避けるかで結構運命が分かれたりするのでどうしてもこっちの道が通りたいんだっていうとなんかうーんなんていうの我が物顔で通ってるわけじゃないですけど「おなんでお前そっち来るんだよ」 俺こっちにいたのにこっちの道来んなよっていう出来事もあるかもしれませんがそれは道をチョイスしてるっていうことをちょっとして知っていただきたいどうしても細い道ですれ違う時はあ私はなので止まります止まって、えー、先に行っていただいて、えー、通るとかっていうことがあるので道の凸凹さ斜めさ段差がある感じなかなか歩いてると気づきにくいんですがそういうところをチョイスしながら 走ってるっていうことをちょっと理解していただけたらなと思いますこっち避けていただいてもいいですかみたいなそういうなんかコミュニケーションみたいなのがあることが本当は大切なのかなというのも思いますなんかこういう話をするとなんかこう車椅子の人に気を使えとか気を使ってほしいっていうことではなくてやっぱベビーカーとかね自転車とかその車輪をついたもので走ってる人も わかると思うんですけど危険性とかっていう部分なんですよねなので知っていただいてなんかこう知ってたからこそそのもし出会った遭遇した時はあそういえばこっち凸凹だよなとかこっちに点字ブロックあるから私は点字ブロック側を歩こうとかっていうふうに思ってくれたら嬉しいですしそれこそさっき言った線路踏切に関しては マジで本当にでもどうしたらいいんだろうちょっと解決方法がわからないんですけどもし車椅子の人を見かけて車の中でもいいですし自転車でもいいですし歩いてる時でもいいですしなんかそのタイミングで踏切を渡る時になんかちょっと気にしていただいたらあ嬉しいなって思いますただ実際声かけって本当に難しいと思います私自身も、えー、先日 車椅子で走ってる時に目の前の方がすごい右左にこうフラフラフラフラしてたんですけどそう思えば普通にまっすぐ歩いたりそしたらまた左右にフラフラフラフラしてえこれ声かけた方がいいのかなっていうふうにすごく迷いましたでも声をかけたところでやっぱり自分って何ができるんだろうかとかだから声をかけない何かこう巻き込まれたくないっていう思いが出るのって当たり前だと思うんです ただその中でそれを超えて声をかけてくださる方って本当に私は嬉しくて、えー、自分ではもしかしたらできないかもしれない行動に移せないことを移してくれてるっていうことは本当にありがたいと思いますなのでこう障害があるなしじゃなくてなんかもっともっともっと昔みたいにじゃないですけどなんか人と人とのコミュニケーションっていうのがまた 昔のように広がってくれたらいいなと思います。まあ何の話がしたかったかっていうのはちょっとなかなかまとまりないんですがちょっとした愚痴でした。はいということで、えー、本日は <laughs> 終わりたいと思います。まあ、この動画がいいなみたいな話ではないですがなんか少し考えるきっかけとなる動画になってくれたら嬉しいです。はい。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。 Thank